kellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde cihana hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Bir cihan sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Ağlar, bu infazı durdurun. Bali Bey'in canını bağışlıyorum. Ne oldu? Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. söylemişti. Üzülme artık. Malkoçoğlu Bali Bey, devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum.''